السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع استثمار جديد موقع مش مضمون حتى ولا واحد في المية بس أنا حبيت أستثمر في الموقع والتجرب أجرب والموقع طبعا لسه جديد النهاردة تقريبا كده اليوم الأول ليه أو التاني تقريبا كده فأنا قلت أجرب أستثمر على الموقع آه لكن الموقع يا اخوانا انا مش واثق فيه بصراحه عشان اقول لكم انه موقع موثوق آه فانت طبعا لو حابب تستثمر في الموقع ديت او اشتغلت على الموقع ديت فانت تكون مسؤول طبعا عن اموالك اللي انت هتستثمر بها آه مسؤوليه كامله تمام آه فانا دلوقتي هعمل تسجيل على الموقع اول حاجه هنكتب اسم مستخدم وبريد الكتروني وكلمه المرور بعد كده هنكتب انا لست برنامج روبوت هضغط على تسجيل كده انا كده فتح معايا آه، الموقع زي ما انتم شايفين طبعا الموقع بيديك 10 روبل آه، تسجيل آه، مكافاه تسجيل فبيشتغل معاك تعدين على طول فانت لو حابب تشتغل كده وتسيبه وتجرب بالطريقه المجانيه جرب لو حابب ايه تعمل ايداع على الموقع براحتك بس انا هعمل ايداع في الموقع وهنجرب آه، الشغل على الموقع هيكون ازاي او هقدر اسحب ارباحي او لا فده اول ايداع لي هعمله على الموقع هنعمل ايداع بقى ايه نعمل ايداع نخليها 15 روبل كده نجرب او 10 روبل بس نخليها 10 روبل هنضغط كده زيادة هو طبعا جيب لي هنا 100 200 يا عم هعمل 10 بس 10 روبل وطبعا هختار على محفظه آه، Payeer. وبعد كده هضغط على تعليمات وهنا طبعا جايب لي جايب لي رقم المحفظه اللي هبعت عليها هاخد الرابط كده نسخ بعد كده هنروح على محفظه Payeer. انا عندي دلوقتي 23 آه، روبل هضغط على علامه التحويل دي كده هنحط الرقم بتاع المحفظه فهنعمل ايداع مثلا ب 10 روبل بس دلوقتي في الموقع هنضغط على ارسال انا كده حولت الاموال وبعد كده هنجيب علامه الساعه زي ما قلنا هناخد رقم معرف العمليه ده كده ناخده نسخ وبعد كده نرجع على الموقع نحط الرقم بتاع معرف العملية هنا كده نضغط لصق ونضغط التحقق من الدفع وانا كده ايه اضفت الاموال بتاعتي بنجاح على الموقع فهو زي ما انتم شايفين كده ضافوا لي كده 10 روبل على الموقع من الايداع بعد كده هروح على مساهمات دي كده هيفتح لي كده انا المبلغ الوداع عندي بقى كده ايه 20 آه، روبل هضغط زياده المساهمه لا مش زياده مساهمه انا كده خلاص كده على ما اظن ان هو كده اتضاف المبلغ عندي على طول لو رحنا كده على مساهمه هنلاقوا كده ايه المبلغ اتضاف وسرعه التعدين زادت عندي كده فهنا يجيب لي باقي الاله الحاسبه هنا بيقول لي الدخل اليومي هيكون 3 روبل ومناقصه 15% يعني لمده 30 يوم مفروض اسحب 90 روبل من آه، من الموقع فاحنا هنشوف بقى اذا كان موقع صادق او لا بعد ما نخلص يعني بعد كام يوم كده هنحاول نسحب انا هحاول اكملهم عشرة روبل كده بعد ما اول ما يكمل عشرة روبل على الموقع هنحاول آه، نسحبهم ونشوف الموقع هيسحب معانا ولا لا وده كان موقعنا النهارده لو حابب تستثمر ادخل على مسؤوليتك الشخصيه لو مش حابب جرب الطريقه المجانيه مش مشكله آه، فيا رب الموقع يكون يعجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته